Aproveito para felicitar a todos. Festival das Brétemas, Pontereas, 28 de setembro. E desde logo a disfrutalo, porque de momento as brétemas me parece que quedaron guardadas no armario. Non hai que esquencerse, eu sempre usei moito refrán. Disfrutar e a lo loco, que lo bueno dura pouco. E máis nestes momentos que aí está o veranillo de San Miguel ou das uvas maduras, tarde ves e pouco duras.